Hoe maak je een Lego zwaan? Eerst heb je een 1 bij 2 zwart blokje. Dan een 1 bij 1 oranje blokje. Dan zet je het, dan zet je het oranje blokje op een van de kanten van het zwarte blokje. Dan. En dan heb je nog eentje. En zo maak je Lego zwanen. Allemaal zwanen.